hello and welcome friends Tally Prime सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं दो शॉर्टकट की हैं टैली में और अगर बात करें दोनों की तो दोनों ही में आप देखेंगे कि अगर आप उसको प्रेस करते हैं तो दोनों ही एक जैसे काम करती हैं जैसे मान लीजिए कंट्रोल जी अगर आप प्रेस करते हैं तो यहाँ लिस्ट ऑफ रिपोर्ट ओपन हो गई है और यहाँ पर देखेंगे क्रिएट बाउचर क्रिएट मास्टर सर्टर master expand all show more यहाँ पे ये सारी चीज़ें दिख रही हैं आपको अगर इसके ठीक उलट आप अल्ट के साथ जी प्रेस करते हैं तो भी आपको यहाँ पर लिस्ट ऑफ रिपोर्ट दिखाई पड़ेगी बैलेंस शीट दिखाई पड़ेगा ऊपर देख सकते हैं यहाँ पर आपको बैलेंस शीट दिखाई पड़ रही है और यहाँ पर आपको create master create voucher create master alter master और एक्सपेंड ऑल और शो मोर यही सारी चीजें दिखाई पड़ रही है ठीक है तो दोनों में डिफरेंस क्या है तो डिफरेंस की बात करें तो आप दो रिपोर्ट्स के बीच में स्विच कर सकते हैं अगर आप कंट्रोल जी प्रेस करते हैं तो ठीक है और अगर आप क्रिएट कराना चाहते हैं मास्टर्स वाउचर तो आप फ्लो में जो है क्रिएट करा सकते हैं उसके लिए आप काम कर सकते हैं तो दोनों के बीच में ये डिफरेंस होता है ठीक है